Est-ce que je perds mon esprit Je suis égarée Si cette nuit n'est pas permanente Au moins nous sommes ensemble Maintenant je ne suis plus seule Maintenant je ne suis plus seule Qu'importe le moment je suis. Je veux ressentir une fois porte ma Si cette nuit n'est pas permanente, au moins nous sommes ensemble. Maintenant je ne suis plus seule, maintenant je ne suis plus seule. Qu'importe and sweep yourself